Takže zdraví ľudia, Edu Jackson sa pri ďalšom páči s Rebaldi's Business in Education Learning a tentokrát tu máme Talking Tom's Schoolhouse od developera menom Chinese Scout. Takže možno ste si všimli uh, týchto pár týždňov, že vznikla taká ako keby um, proste vzniklo oživenie uh, týchto Talking series a veľa ľudí to natáča v poslednej dobe, tak som sa rozhodol, že aj ja niečo takéto natočím, ale uh, e, tento moc som chcel už natočiť strašne dávno, ale nikdy som nenašiel priamy link na tento mod. Ale konečne som ho našiel, tak si ho dneska ideme zahrať. Ale predtým, než to spravíme, chcem ťa poprosiť, aby si dal odber, lebo môjim snom je dať získať tisíc odberateľov na tomto kanáli a práve tvoj odber mi veľmi pomôže a budeš potom dostávať uh, upozornenia na pesničky, na videá, na streamy a, a um, v podstate na všetky moje videá. Tak bez ďalších kecov, spomená to. Čiže máme e, získať 7 hard diskov a máme vypadnúť z jeho domu. Oh, hi player. Welcome to my house. OK. Ahoj Tom. Ideme sa pozrieť vonku, čo je. OK, to vyzerá zaujímavo. táto a fialová mám pocit, že farby toho outfitu 7. to volá. Ten, toho výrobcu hry českých. Outfit 7. It's time for the math. Answer the three problems correctly and you can get a prize. Wow. Nice. The second question is 1 plus 4 equals... Ten, ten sami nie patrzy. me. Awesome. And lastly, third and final question is 2 minus good job. Good job. You did a great job. Good job. Player, you got a point. You can job. buy like something else. Okay. tom, čo som ti spravil, že musíš na mňa kričať. Tom. European coin. Áno, to je jedno euro. To je jedno euro, dámy a páni. The first question is 0 minus Obama sa, že toto equals... Teraz to bude veľmi hlasné. Nice. Tak the second question is nice. And lastly, there... I will in the face, face, že ma vraj udrie. Aha, už je tam. Táto farma na tých stenách sa mi veľmi nepáči, lebo z toho ma strašne oči bolia, ale keď sa už rozhodol tento developer to tak spraviť, tak ja mu nejdem nič ne, vyčítať. No, takže sa presúvame na notebook, teda hard disk číslo 3 a tento má niekoľko terabajtov. 14 <laughs> 35 eh, it looks you guys. Nechápem, že prečo teraz tieto hry naberajú takú popularitu. Čo si vymyslíte, že prečo tieto hry ako napríklad Stalking, bena a takéto veci um, naberajú v dnešnej dobe takú popularitu. Priznám sa, ja som tiež hral tie hry, ako napríklad Talking Tom a Talking Angela, to som hrával kedysi, a ešte na starom tablete. Potom som mal ešte, čo som mal, ja aj Tom Gold Run, to bolo ako Subway Surfers, ale um, a s týmito postavami. To bola celkom dobrá hra. To sme hrávali so sestrou. Ešte som mal tablet, ten prvý a nie tento. <laughs> oh, pán z... Ježiš, to... Takže Ben je pravdepodobne principál. Lebo sa tak správa ako principál. Máme nejaký magnet. A tu sú všade počítače na stoloch. Please remember to recycle your laptop. I'm coming. Ready or not, here I come. Will you please marry me? Give me something right now. A tu sme asi skončili, tam je pani. Áno, tu sme skončili čo je to nejaká disketa. to je nejaká... Welcome to Talking Tom Schoolhouse. That's me. Takže... <laughs> um, zatiaľ sa mi tento mod veľmi páči. Uh, z, z prvého kola sme nezistili takmer nič, až na to, že Tom je samozrejme Baldik, Ben je principál, potom ten Hank, čo je nejaký pes, tak to je ten Frostbites a ten Talking Ginger, čo je ten eh, tá mačka, taká oranžová, tá je uh, bully. Takže ideme na to. Oh, hi, player. Welcome to my Ahoj, house. Tom pekne. Tento disk má 4 <laughs> terabajty. Oh, 15. Uh, eh, minus 4. Awesome. Fakt sa mi ten dizajn tohto. Awesome. Výborne. Matpad 450. player. You got the point. You can buy like something else. Okay. Zyskaliśmy jedno euro. The first question is... Dwa... Nice. E, The second question is... 4, 35. No. Idziemy na to. Okej. Okay. Takže to bol asi pen. A... Ja som si istý. Páči sa mi dizajn toho You Can Think pedu inak. Že to má proste tie farby... toho... toho developera Čo je to za hudbu? To má... Eh, zober si nožnice a utíkaj. Ben, čau. Jak sa máme? sztom jest nam za chłostą. To się rymowało do końca. Tom je za chłostą. <laughs> to je ironické, lebo je to v podstate mačka. Aj keď v... Ready or not, hereby come. Ne. I have lost you. Player, I don't like that. Aj keď je to podľa developera kocúr, tak ja si myslím, že stále je to mačka. It's nice to see you again, player. What? A tam je iPhone. Namiesto toho tlačítkového telefónu. Je tam iPhone. Ben. OK. Toto budem asi nejako vymyslieť. Vypálil som magnet na Toma, ale nejdem pre ten notebook, či pre ten disk, lebo som si všimol, že som to nesprávne dal. Nesprávne som to upravil. A to bol ten papagaj, ten Talking Pier, ktorého som aj ja hrával. What? Drakoniem Talking Pier za jazdu. <laughs> Aha, Ben. A tam je Ginger. To je... Bully podobná. Kde je Tom? Idem asi priamo k nemu. A asi niečo? Neviem. Nie som si istý. I'm gonna take your thingy. What does that mean? Nah. Ale čiže mi ten zvuk toho plieskania, čo má tom. A stále neviem, že kde je. oben. Ale, a ah, tam je, tam je, ok. That changes things. Okay. Takže Talking Ginger je oný. Nice to see you again, player. Neotavuj ma, hej. Will you please marry me? One of these moves. Okay. What? páči sa mi, ak majú tie postavy voice z eh, ich hier. čo? Tom ide za nami. Pred nami je Ben. Ešte sme nestretli Angelu, čo by mala byť. On Hey, that's my room. Okay. So you know what? Time out for you. I hope you learn what you did. La la la la la la. Ah! Dit dan. Ik see more. Hey, no running! So you know what? Time oh, zase ma chytil tento debil. Zase! Čo sú toto floppy disky, či čo? Welcome to Talking Tom Schoolhouse. That's me. OK. Dáme ešte jedno kolo, lebo ja si myslím, že to je adekvátne, aby sme si dali ešte jedno kolo. A No, tak pojďme na to. Oh, hi, player. Welcome hey. to my house. It's time for the math. Answer the three minus dva, awesome. Uh, the second, dva, nice. And uh, lastly, Third, you got it right. Yay! OK. Jdeme si úplně dlouhý, no Okay. Uh, The first question is 2 plus 8 You got it right! 4 uh, Awesome! 35 Bum! A ja som si dokonca všimol, že Tom, keď je naštvatý, tak má červené oči. Áno, má červené oči. Oh. La la la la la. Páčia sa mi tie voicewiny všetkých tých postav. Tretie kolo máme pred sebou. Žiadna panika. Hlavne hlavná vec je nepanikáriť pri tejto hre. Lebo ako náhle spanikárite, tak sa vám môže zle stať niečo. A to sa mi párkrát aj vyplatilo. Že som... Well, guess what? I'm looking for you. Well, guess what? I'm going to punch you in the face. That's not a joke, ah! Oh no, that makes me sad. Myslím, že to nebol ori originálny voice line. Mám, mám také potvrzenie, že väčšinu týchto postav daboval ten developer sám. Mám také tušenie, že... že väčšinu týchto postav, okrem, myslím, že okrem eh, Talking Piera, daboval ten developer sám. Aj okrem toho Henka čo je vlastne first prize. Lebo... Asi použijú text to speech. Alebo nejakú inú habaďovu. Nie! To som nejakú habaďu rozprávil. No, take me away, please. what? Oh, hi, Tom. <laughs> Ah. uh. -huh. What? Welcome to Talking Tom Schoolhouse. To bol asi... That's me. Pravdepodobne to bol asi nejaký glitch. Že... <laughs> ma nemohol chytiť iba uh, Tom. Takže toto bol Talking Tom's Schoolhouse od developera menom Chinese Scout. Takže, čo si ja myslím o tomto mode? Je to celkom zábavný mod a uh, mám taký pocit, že prináša aj trošku nostalgie pre tých, čo hrali uh, tieto hry v minulosti a a keďže teraz sú tieto hry celkom hot, ako keby, tak sa to proste pušuje. Tie hry sa proste pušujú a pušujú a zase namerajú taký, uh, jak by som to povedal, taký, no, no viete, že myslím. Takže tento mod hodnotím uh, e, 4 zviezdičky z 5 ale len za to, že sú tam niektoré textúry divné a niektoré zvuky sú tam nedokončené.